hello and welcome friends my SQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माई सीक्वल की यानी माई एसक्यूएल की तो आज हम बात करेंगे आगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं यहां पर मैं पासवर्ड डाल लेता हूं ताकि हम इस पर आगे काम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम करना है डेटाबेस बनाना आपको डेटाबेस हालांकि मैंने पहले बनाना सिखाया है लेकिन चलिए फिर से बता देता हूँ यहाँ पर डेटाबेस बनाने के लिए लिखना है क्रिएट और यहां लिखना है डेटाबेस कुछ इस तरीके से और डेटाबेस का नाम दे दीजिएगा जैसे स्टूडेंट कर देता हूं स्टूडेंट डी कर देता हूं स्टूडेंट डी के नाम से ये डेटाबेस मैं बना रहा हूं और ये करने के बाद यहां से टर्मिनेट कर दीजिएगा तो यहां पे लिखा हुआ आएगा query okay one row affected यानी कि एक आपका ये हो गया है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है अब इसी का यूज करना है तो यहां पे यूज कीवर्ड का यूज करेंगे तो यहां पे लिखा यूज और डेटाबेस का नाम क्या दिया स्टूडेंट डी तो यहां पे टाइप कर दीजिए स्टूडेंट और फिर लिखिए डी यानी हम इसी का यूज करने वाले हैं ठीक है तो आप टर्मिनेट कर दीजिए सेमीकोलन देकर के अब हम इस डेटाबेस का यूज करेंगे तो यहां पर अब हम टेबल बनाते हैं तो यहां पर लिखता हूं सबसे पहले क्रिएट टेबल तो टेबल बनाएंगे हम ठीक है और टेबल का नाम क्या दे देते हैं तो टेबल का नाम भी दे देते हैं स्टूडेंट टेबल दे देते हैं स्टूडेंट टी टी यानी टेबल ओके तो ये स्टूडेंट टी नाम से टेबल बना रहे हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा गैप मत दीजिएगा ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर रोल नंबर देने के बाद roll number integer data type होगा मैंने आपको बताया था आप नंबर भी रख सकते हैं ठीक है यहां पर आते हैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट होगा तो ये कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट तो मैं यहाँ पे देखिए गैप नहीं दे रहा हूं ठीक है और फिर यहां पर क्या करेंगे name of student char data type होगा कैर ठीक है और यहाँ पे मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं तो ये 20 हमने इसकी साइज भी मेंशन कर दिया है देख सकते हैं ठीक है और अगर आपको कुछ और भी इसमें देना हो तो आगे और भी चीजें मेंशन कर सकते हैं तो यहां पर मान लीजिए हमें क्लास देना हो क्लास ठीक है तो क्लास कौन सा डेटा टाइप होगा ये भी कैर डेटा टाइप होगा तो यहाँ पर कैर कर देता हूं और यहां पे साइज रख देता हूं थ्री ठीक है तो ये कर दिया अब इसको बंद कर दिया बंद करने के बाद इस ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे जो ओपन हुआ था रोल नंबर से ठीक है और यहां पर इसको करेंगे टर्मिनेट तो जैसे ही टर्मिनेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा एक्सिक्यूट हो जाएगा आप देख सकते हैं ये एक्सिक्यूट हो गया है ये सही से एक्सिक्यूट हुआ है अब हमें क्या करना है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे डी ई एस ये सी करके लिख देंगे ये कीवर्ड लिखेंगे और टेबल का नाम हमारे क्या था स्टूडेंट टी था तो यहां पे देना है स्टूडेंट टी तो इस तरीके से लिख दीजिएगा स्टूडेंट टी और यहां पे लगा दीजिएगा टर्मिनेशन यानी सेमीकोलन जैसे ही करिएगा तो यहां पर ये सारी चीजें आ चुकी हैं यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे अब यहां से हमें समझना है आगे ठीक है तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कुछ चीजें इंसर्ट कराएंगे ये तो भाई हमारा बन गया ठीक है लेकिन अब इसके अंदर चीजों को कैसे इंसर्ट कराएंगे तो यहां पे एक कीवर्ड लिखेंगे इंसर्ट इनटू बिल्कुल वैसे ही जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लिखते थे ठीक है बिल्कुल वही प्रोसेस है यहां पर भी जैसे आप एसक्यूएल सर्वर में लिखते थे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लिखते थे बिल्कुल वही प्रोसेस यही यहां पर भी है तो चूंकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारी चीजें आपको सेम मिल जाती हैं और यहां पर किसके अंदर इंसर्ट कराना है तो यहां पे मैं कर देता हूं student D T student T के नाम से था ना तो ये स्टूडेंट टी कर दिया इसी के अंदर हमें इंसर्ट कराना है और कौन-कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करानी है तो यहां पे ये वैल्यूज लिखा हमने और वैल्यूज लिखने के बाद यहां पर हम क्या करते हैं लिखते चलते हैं यहां पर लिख दिया रोल नंबर वन वन लिख के कॉमा दे देंगे ध्यान रखिएगा जब नाम देंगे तो नाम को हम सिंगल रोटेड कॉमा में रखेंगे ठीक है तो यहां पर एक नाम लिख देता हूं अमित ठीक है तो ये पहला नाम हमने अमित रख दिया ठीक है यहां तक बात समझ में आई अब यहां पर क्लास की बात करेंगे तो क्लास यहां पर क्या करते हैं यहां पर क्लास में रख देता हूं लाइक ट्वेल्व ट्वेल्व रख दिया क्लास अब 12 रखने के बाद क्या करना है इसको बंद करना है और यहां से कर देना है टर्मिनेट तो ये टर्मिनेट हो गया आप एंटर प्रेस करते हैं यहां पर आ रहा है एरर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है थर्ड के बाद इनटू में गैप रहता है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था चलिए बाकी सब सही है तो यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं इंसर्ट इनटू जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखना है सारी चीजें सही है बस बीच में एक बार गैप करना था और यहां पर स्टूडेंट टी स्टूडेंट टी आएगा ना तो यहां पे कर लेते हैं स्टूडेंट टी किस में इंसर्ट कराना है तो स्टूडेंट टी वाली टेबल में ही इंसर्ट करवाना है अब यहां पर वैल्यूज देंगे हम तो ये दे दिया वैल्यूज और वैल्यूज में क्या देंगे जहां पे रोल नंबर है तो रोल नंबर 1 कर दिया कॉमा नाम क्या देंगे अमित दे देते हैं अमित सुमित कुछ भी दे सकते हैं तो यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो ए कर देते हैं ए से अमित हो गया ठीक है कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद क्या करना है जैसे ही कॉमा देंगे तो यहां क्लास को मेंशन करना है तो क्लास 12 कर दिया अब इसको क्या करेंगे यहां से बंद करेंगे बंद कर दिया टर्मिनेट कर दिया अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहां ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया हमारा कमांड अब आपको क्या करना है अब इसमें से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कीवर्ड का यूज जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है तो मान लीजिए कि हम नेम को सेलेक्ट करना चाहते हैं किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं नेम को सेलेक्ट करना चाहते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट को तो यहां लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट तो जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूं मैं नेम ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही लिख दिया हम नेम ऑफ स्टूडेंट को क्या करना चाहते हैं सेलेक्ट करना चाहते हैं कहां से आएगा ये फ्रॉम टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट टी स्टूडेंट टी तो ये टेबल का नाम है स्टूडेंट टी ठीक है और यहां से टर्मिनेशन देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे देख सकते हैं नीचे स्टूडेंट का नाम ही सेलेक्ट होकर आया है केवल देख सकते हैं ये बहुत आसान है आसानी से आप कर ले जाएंगे आगे बढ़ते हैं आगे हम चाहते हैं कि इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर और सारी चीजें हम सेलेक्ट करें सारी चीजों को लेके आए तो वो कैसे होगा तो फिर यहां से प्रयोग कीजिए सेलेक्ट कीवर्ड का और सेलेक्ट कीवर्ड जैसे ही हम लगाते हैं तो यहां पे लगाना है हमें एस्ट्रैक सिंबल और कहां से सेलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट स्टूडेंट टी यही जो टेबल है इसी में से हम सेलेक्ट करेंगे और यहां टर्मिनेशन देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर पूरी डिटेल आ रही है देखिए रोल नंबर भी आ रहा है नाम भी आ रहा है और क्लास भी आ रहा है आ रहा है ना अगर इसमें कुछ और आगे इंसर्ट कराना हो तो यहाँ पे वापस से लिखना होगा इंसर्ट इनटू इस तरीके से लिख दीजिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था इंसर्ट इनटू और किस में इंसर्ट कराना है तो स्टूडेंट टी नाम की जो टेबल है उसी के अंदर इंसर्ट कराना है यहां पर वैल्यूज करते हैं और वैल्यूज में क्या-क्या दे देंगे जैसे टू यहां टू दे दिया रोल नंबर टू है ठीक है आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात और यहां पे लिख देता हूं अगला नाम जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं अंबिका अंबिका दूसरा नाम है ठीक है तो ये लिख दिया अंबिका तो ये एक नेम हो जाएगा तो नेम को हमेशा सिंगल लेटर कॉमा में रखेंगे हम ये बात आपको ध्यान रखनी है तो यहां पर नेम हमने लिख लिया है आ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसको यहां पे इस तरीके से तो ये सिंगल लेटर कॉमा में नाम लिख दिया हमने नाम लिखने के बाद यहां पे लगाइए कॉमा कॉमा जैसे ही लगाएंगे तो कॉमा लगाने के बाद अगला स्टेप हमें फॉलो करना है क्लास का तो यहां क्लास 12 कर देते हैं क्लास 12 करके इस ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेट कर दीजिएगा जैसे ऊपर दिया था बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी दे दीजिए और बस आपको प्रेस करना है एंटर तो यहां पे ये यह लिखा हुआ आ गया देख सकते हैं तो अब हमें क्या करना है फिर सेलेक्ट करना है ठीक है तो यहां पे लिखते हैं सेलेक्ट कीवर्ड हमको पूरा ही रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे एस्टेक यानी स्टार सिंबल लगा करके और कहां से सेलेक्ट करना है वो केवल दे देना है तो from student T student T यानी टेबल से सेलेक्ट करना है और यहां पे टर्मिनेशन देकर के एंटर करिए देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अमित का भी नाम और अंबिका का भी नाम दिखाई पड़ रहा है उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये टेबल बन कैसे रहा है और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होती जाएंगी इसी तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं चाहे आप बीसीए करते हो या जिस भी स्टैंडर्ड में अगर आपको पढ़ना पड़ता है माई एसक्यूएल तो उसमें आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी ओके चलिए आगे के वीडियोस में और भी चीजें हम लोग सीखेंगे तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video